Fa sol, sol sol do. Fa sol, sol sol ré. Fa sol, sol sol mi. Fa sol, sol sol fa. Fa sol, sol sol la. Fa sol, sol sol si. Fasal, saludu. Mila, do.